Takže čus. Tady to je JK Historicus. Je neděle 14. 8. 22. A jsme tady na Castle Kolditz. Z Castle utíkali za druhé světové války zajatci spojenecký. Tady jsme na prvním nádvoří, nevím jestli posledním. A je to prostě strašné je to prostě strašně velký, ne? je to strašně velký. Takže to je JK Airplanicus a my jsme tady na zámku Koldic. A tohle to je replika kluzáku, který tady za války stavěli anglický zajatci, aby se dostali ze zajetí místního, protože tady bylo asi 600 oficírů, takže postavili ze dřeva a nějakýho tady toho plátna, tady z té posteloviny, kanvasu, postavili takovýhle kluzák, který chtěli odstartovat, odstartovat ze střechy místního zámku. Udělali si falešnou příčku tady, eh, jak je to červený, tak to měli falešnou příčku, kde to celý montovali. Pak si postavili rampu a pomocí kladky a vany zatížený nějakým betonem to chtěli odpálit. Eh, dělal se na to pak nějaký pokus a eh, rekonstrukce se povedla. Tu Šachta, kterou tady vykopali francouzi, kterým se podařil jako první útěk z Koldicu. Tady se prokopali ty frantíci, hele, tady to prokopali ty frantíci. Tady tuhle tu díru, aby mohli tady odsaď utíct. Tady to, tady to kutali. A záhada bylo, kam dávali tu uloženou horninu. Tu oni nosili na půdu té kaple, která pak skolabovala. Rasa v Koldicu. To údolí řeky Mulde. Ta střecha, ze který to pouštěli.